सर हम ए बी सी डी याद कर लिए हैं अच्छा तो सुनाओ फिर ए बी सी डी आप जी आचार्य कले मैं नो पी कर ऐसा नहीं ए फॉर एप्पल ऐसा सुनाओ अच्छा ऐसे तो ऐसे तो नहीं याद है सर तो ठीक है मार खाने के लिए रेडी हो जाओ ना ना सर सुनाते हैं ना सुनाते हैं याद है याद है ए से एप्पल बी से बड़का एप्पल सी से छोटका एप्पल डी से दोसर का एप्पल ई e से एक और एप्पल एप से फोकट का एप्पल जी से गोल एप्पल एच से हमार एप्पल आई से इतना एप्पल जे फिर जाओ नहीं खाएंगे एप्पल के से कैसे नहीं खाइएगा एप्पल एल से लेबे पड़ेगा एप्पल एम मुझको नहीं चाहिए एप्पल एन से ना ना कहा ना खेबा है एप्पल ओ से ओ हो फिर आप नहीं खाएंगे एप्पल पी से नहीं ना पेट भर गया ना एप्पल खा के क्यू से क्यू क्योंकि बाद में नहीं मिलेगा एप्पल आज से रोज अगर खाओगे ना एप्पल तो से सेहतमंद रहोगे एप्पल खा के टी से तुमको नहीं मिलेगा बाद में एप्पल यू से उधर कहाँ देख रहा है एप्पल बे भी से very very tasty apple W से डब्लू बेटा आप तो खा लो एप्पल एक्स से एक्समस के दिन भी मिलेगा एप्पल वाई से यू मुना फुलाओ देख के एप्पल जेड से जरा एक किलो तोड़ना एप्पल ठीक है ना सर आप घर जाए